Saluton al cio, jen bu dia via dio. Hodia mi intensas al shuti amusan filmon kiel kutime, sed hodia mi devas procrastigi tion, pro tio ke estas alia projekto kiu estas multe pli grava, kai mi devas priparoli gin tre balda. Do, la projekto estas Common Voice de Mozilla. Se vi neniam audis pri ci tiu projekto, ne timu, mi nun clarigas kio gi estas. Do, sense, la reteio textas. La projekto Common Voice estas iniciato de Mozilla per helpi instrui al machine machino kiel vera i homo parolas. Vocio estas natura, vocio estas homa. Tiel ni volegas crei usebla vocein technologioin in technologio in niai machinoi, sed pora crei vocein in programistoi programisto besonas tre grandan quanton de vocei datumui. Do, kiu effective citiu reteo volas diri? Do, essence, Gi creas programaron, kai per citiu programaro gi donos disponeblos al ni esperantistui la plei bonan kai necesan ilon imageblan. Do, giusten nun, mi pasigas tridec minutoin por taipi la subtextoin por miei filmoi, nur en la angla. Por fari tion en amba lingvoi mi devas pasigi unu horon, kai comparenebla mi ne havas tion multa da tempo, kai se mi ja havas tion multa da tempo, mi volus fari alia in aferoin, exemple, ancora o pli da filmoi. Sed mi devas pasigi tion, cer mi volas helpi alla comenzantoi uh, de mia canalo compreni tion kion mi diras. Sed per ci tiu programaro, ciam gi estos preta, mi povas per la claco de fingro automate subtextigi la tutan filmon. Per claco de fingro. Imago tion sed por vere esti bona ilo, ni bezonas vocioin esperantain. Do jen tio kion ni havas. Lau la jam oni alsutis prescal 800 horoin da vocioi, sed ni bezonas du mil horoin da vocioi per crei bonan sistemon, cae compreneble mi volas che vi ciui helpu. Miei filmoi ricevas presca o sep cent cae se ciui e la homoi cui spectas mian canalon, minestias, registras po eble quindec voc registrajoin. Tio signifas che ni havus prescau 35 mil voc registrajoin. Tio estus giganta sumo, cae verisciane la necessa sumo kiu ni bezonas Do per fari ci tion estus ege facile, cae vi ne devas registri vien vocion, se vi ne volas, vi povas ausculti la vocion de aliei, cae ancao tio multe helpos. Do ien tio kion vi devas fari. Simple eiru ci tien, kai electu, paroli, kai ausculti. Kai ne timu ke vi havas mal bonan mikrofonon. Ne gravas, ne gravas ciu estas bruo, uh, ne gravas ciu estas aliei vocioi, ciu via mikrofono estas accia. Le sistemo devas lerni kiel apartigi la esperanta in vocioin de la bruo, kai la fona, sonno, kai tio plu. Do tio effective helpos. Do venu ci tien, kai simple idu exemple al paroli do mi fadas tion nun monte montri kiel gi funkcias mi nun prenas mian kap al skutilon kai gi simple volas ke mi parolu ci uh, paroligu ci tion do mi faru tion kai mi e gepatore loja sur la rando de la urbeto sur declivo kai se mi volas re al skuti tion kai mi e gepatore loja sur la rando de la urbeto sur declivo Eh, ne, esas tiel bona, sed ne gravas. Johano ne mortu, ne mortu. Ci tiu filmetto temas pri plendaccio, por sentigi min pli gioia. Ne filmu. Ho, fakte, vi ne povs vidigin, char mi comensas antau calcai tagoi. Cai tio esos cio, cai nun mi simple electu sendi. Cai gi sendis mi an vocion kai se mi volas ancora al fari voce registrajo in kai mi recomendas ke vi ciu i faro almenal kvindek necesas eble dek minutoin in al dek vin minuto in kai tiam vi simple electas uh, chu vi pretas fari uh, kvin play kai tio esas chio kai kiam vi estos preta vi povs vidi el supro de la pajo kiu mute vi faris a uh, kai mi credas ke se chiu el vi farus pok vindek registrajoin ni verscheine havos la tutan projekton finintan, kai Rigardu ci tion. Ci tiu esas de la chef organizanto de la proiecto, Kaya Q, vi verisaine ciui conas, esas bona amiko mia. Kaj gi dides al mi, a nua versio de la programaro estos preta la dudecan de ci tiu monato, do ni bezonas multe pli da registrite vocioi, do jen kiel mi nun devas haste paroli pri ci tio. Uh, ah, kai se vi volas post tio havi bonan programon, kiu povas automatigi la subtextigadon de Esperanto, estante filmoi do nepre venu Do tio esos tio, kion mi vols didi pri ci tio. Ca effective mi vols montri al vi unu apeton, au retaion, kiu jam usas la sistemon. Do mi povas taipi ci tie ion ein, en esperanto. Mi volas mangi cucon. Ca tiam mi electas ci tiun butenon, ca tiam mi povas ausculti la registriten vocion. Mi volas mangi cucon. Ca compreneble tio estos ancora ne perfecta gi mis pronuncias calcain sonettoin sed videos memori che citiu programma uses nur du horoin da registrita i vocioi nur du horoin par tio gi iam povas crei compreneble in frasoin imagu kiam ni ciui el la tutto mondo al shutas ni in vocioin gi ver shine povas crei tre bonain voc paroligoin tio signifas ke ni povas uh, paroli legi libroin kai auskulti ilin ni povas paroligi la retaio in kai auskulti ilin ni povas automate krei sub estos perfekta kai ni bezonas tio do tio esos cio ki mi volas diri se vi shatis chi tiun filmeton vis ci es vi on fari shatu gin diskonigu gin kai iru al chi tiu a uh, ne chi tiu retaio sed al chi tiu retaio estas ligilo en la preskribo kai kontribuu vian vochon Dankon